Всем привет, привет, привет. Всем, девочки, привет. Привет моим подписчикам, привет э, новым э, моего канала. Огромное спасибо за ваше понимание. Вчера, э, прошу за вчера прощения, но это тоже вы сами знаете, это не зависит от меня. Вчера, вот видите, я э, вошла в прямую трансляцию, все у меня было хорошо. Не знаю, как будет сегодня, без понятия. Сейчас посмотрим, я сегодня два-три видео записать. Ну, утром переработала это видео, наново записала еще для королей. И вот, видите, так получилось. Очень вчера полтора часа э, делала расклад, и силы были потрачены, и не могли посмотреть. Только потом пересмотрела, там только один король. А все я впустую говорила, никто меня не слышал. Делала расклад, и три короля не записала, ну что делать? Ну такая есть, или это связь, или что-то было на ютубе, может какие-то технические э, работы или что, я без понятия, не знаю, что такое случилось, у меня запись шла, а вы ничего не видели, ничего не слышали. Я увидела только один король. И сегодня утром все переделала, уже загрузила. И сейчас, думаю, посмотрю, как оно будет что такое или получится такой сделаю коротенький расклад посмотрю вот кому девочки вот у нас тема что новое будет в ноябре к нам э, к нам придет ну и смотрите смотрите какие э, тасовала карты с вами говорила и вот смотрите какие выпали карты на ноябрь выпадает хороший ноябрь смотрите тут чаш, десятка у нас что здесь, пентаклей, и денежка будет, и любовь новая будет, и эмоции, и радость. Неплохо, правда? Неплохо. Посмотрим сейчас ноябрь, чем нас порадует. Может, уже ноябрь чем-то порадует. Уже после... Смотрите, господи, что такое? Карты разлетаются, девочки. Потому что это почему будет? Потому что это все, люди прошли трансформацию, люди уже на, настрадались в этом году крыски нам немножко, попо... ну немного, не немножко, а очень попортили нервы. Люди уже выходят с этой, и депрессии выходят, и немножечко уже более-менее не такой страх имеют. Ну и люди выходят, и вот смотрите, как колода нам говорит Молочинка, что будет все хорошо уже в ноябре, немножечко будет уже полегче, будет у людей чувство, будет радость, будет новые встречи, новая любовь, новые заключения договоров, э, и денежка немножко струшится с места уже, более-менее, потому что люди уже устали, проходят, целый год проходили эту трансформацию, девчонки. Ну, хорошо. Так, я буду делать, девочки, расклад э, на четыре стихии, девочки. Огненная, земная, водная и воздушная. Будем делать и посмотрим, что для какой стихии оно будет. Мы еще будем на следующей неделе смотреть для, э, для королев – Э, что ноябрь нам принесет. Но сегодня вот такой коротенький. Как оно будет нам в ноябре. Сначала карты выдали неплохо, чтобы было так. Дай бог. Так, девчонки, для огненной стихии одна карта, для пентакливых, для земных, для водных, и для э, воздушных. Я буду еще карты добирать, еще по две карты каждой стихии посмотрим. Но на данный момент пока по одной. Посмотрим, что, в чем будет. Берем сначала э, карту для э, огненных знаков. Ой, девочки, смотрите огненные знаки, ну, сама императрица, ну, что еще хотеть? Видите, как нам сначала карты и вы выкидывали, вот э, как при тасовании выпали были. Да, ну, благополучие, изобилие, наконец-то женщина дождется, люди дождутся, даже, может, и мужчина тоже быть, но я говорю от женщины трактую. У людей будет уже действительно это пройдет эта черная полоса, люди многие уже настрадались, выходят с этого депрессии, и будет меняться их статус, будет меняться статус в работе, будут более-менее себя увереннее чувствовать, будут продвигаться люди, будут э, знать свое «я», будут ценить себя, будут любить окружающих, будут относиться более-менее к окружающим, не, не обижать. И поменяется статус. Некоторые выйдут замуж, может, уже после ноября. Я не говорю, что в ноябре, но в ноябре будет уже чувствоваться изменение. А может, кто-то и в ноябре поменяет свой статус на жену, а другие, что более-менее почувствуют в ноябре уже свою силу и что они уже, да, я уже там женщина или я мужчина, да, я уже более-менее что-то, у меня какая-то почва есть, я могу развиваться дальше, достигать целей, чтобы у меня была Э, чтобы меня люди увидели, чтобы меня люди ценили, чтобы у меня было побольше хороших друзей, искренних, чтобы я могла на них положиться, и, ну, чтобы, чтобы я радовалась жизни в конце-то концов, чтобы я нашла пару, чтобы я нашла любовь, чтобы у меня была семья. Ну вот, вот вам, вот. Так, возьмем теперь для земных девочек. Девочки, здесь тоже, смотрите, карта суд, высший суд. Поздравляю. Кто земные знаки, вас тоже. Конец вот это их неудач. Сами Всевышние силы вас услышали, увидели, что вы страдали, что вы плакали. Они уже взяли над вами опекунство, они охраняют вас. Сам архангел вот трудит, дудит в трубу и говорит, все, мы тебя, Всевышние силы тебя услышали, я пришел тебе на помощь, давай, поднимайся, иди вперед, сейчас твой час уже настал. В, в, в ноябре, девочки земные, кто еще ничего не начал, не, нет у, никаких у планов, так, дорогие, можете начинать, потому что есть для вас зеленый свет. Не знаю, девочки, напишите, пожалуйста, зависло опять или слышно хорошо. Дайте мне, пожалуйста, знать хорошо меня слышно или нет. Ну и вот, э, зеленый свет вам, девчонки, начинайте, можете что-то начинать, что в ноябре к вам вы уже под э, э, защитой Всевышних сил, и вам Всевышние тоже дают зеленый свет, свет Давай, поднимайся, хватит грустить, иди вперед, занимайся своим делом, что ты хочешь, у тебя все будет получаться. А мы тебе будем протягивать руку, мы будем тебе помогать в твоем, в твоем деле. Так, девочки, берем теперь э, водные знаки. Девочки, башня, Здесь э, вам э, э, больше как совет карта говорит. Девочки, хватит тянуть старое. Уже конец года. Еще немножко конец года. Хватит тянуть старое, которое вас тяготит. Делайте что-то, подумайте, ставьте на этом точку. Если вам плохо, если вам плохо в отношениях, ставьте точку. Все, разрушите все, начните все. Если вас не ценят, зачем вам это тянуть на себя? Тянуть, тянуть и тянуть на себе, и вам тяжело, вы плачете, вы страдаете. Вот карта говорит, не надо, хватит уже. Хватит уже. Сделай возле себя из своего окружения и в своей голове чисточку, что ненужное, что остаре, э, э, э, уже старое и, и не радует. Сделай порядок с этим – Вот э, нужно это все оставлять уже в прошлом, дорогие мои. Не надо тягнуть. Карта вам дает предупреждение. Оставляй уже, еще не поздно, два месяца, оставляй. Оставляй все позади, что тебя тяготит. Иди в Новый год с чистой душой и с чистыми возможностями. И начинай жизнь по-новому. 21 век уже вот на пороге. Первый год, это первый год, потому что ты был нулевой, а это первый год. Не тяни за собой, что тебе больно, что тебя тяготит. Девочки, э, для воздушных знаков тоже вот карта двойка мечей. Что хочет сказать? Возьмите себя в руки, не бойтесь ничего, не стойте в двойственности этой, а, а начинать мне что-то, или терпеть, а бросать мне вот эти отношения, что мне, мне больно в них, или терпеть. Нет, возьмите себе в руки, карта говорит, возьмите себе в руки, почувствуйте, что вы тоже человек, поверьте в себя, не стойте на этом. Уходите, если вам больно. Не э, ждите, что, а может, будет э, что-то лучшее. Ну, ладно, я ему поссорились, я ему, например, в отношениях поссорились. Ну, хорошо, а может, к, к нему дойдет, а может, я э, подожду еще, а может, будет лучше, может, этот год такой, может, на друг... Нет, не надо. Вот карта говорит, сделай основания и возьми себе в руки и подумай, слушай, а нужен он мне – а что? Нет больше, чем заняться, только плакать э, в, в платочек, э, что он меня обижает, и мне сердце разбивает, и не, не ценит меня. Вот карта это говорит. Если вам трудно на работе, меняйте, ищите что-то новое. Не бойтесь, не бойтесь оставить э, это место, не бойтесь, потому что если вы оставите, вам вот есть такие люди, ходят на работу и говорят, господи, еще не иду на работу только утро, а я уже устала, не хочу, не могу, не тянет, тяжело мне. Так зачем? Зачем сидите? Зачем на мус идете? Вот эта карта и говорит. Пошли, посмотрели, не нравится, все, ищите новое что-то, что вам по душе, что вы будете кайф ловить, вы, вы будете э, утром встала, и вы уже э, вся светитесь, потому что коллектив хороший, вы идете, вы с людьми по -по пообщаетесь, вы знаете, что-то узнаете, что-то вам подскажут, или, может, у вас что-то спросят, какой-то совет. Вы радость приносит, а не тягость. Вот эта карта об этом. Так, девочки, а теперь давайте Э, посмотрим, еще по две карты возьмем для каждого знака. Девчонки, прислушивайтесь, что карты вам говорят, чтобы вы, чтоб вы не тянули груз на себе. Зачем? В <coughs> Новый год оставляйте все старое, что вам не по душе, что вам больно что вам разрывает ваше сердце, что вам не, где вам некомфортно, не бойтесь, не бойтесь перемен. Если вы, это все зависит от вас, а потом вы плачете, Господи, почему мне не везет? Да потому что вы не хотите. Вот есть зеленый свет, карты вам говорят, например, помощь дают, что да, есть, есть возможность, есть, а если вы не сделаете какую-то точку, а будете дали в этой каше вариться, ну, ну а что, да так и будет, девочки, будет и один один год, и два, и десять, и двадцать. И вы будете страдать и плакать. И потом пройдет уже, э, годы проходят, и вы скажете, господи, какая я дура, зачем я это на своем горбу, это все несла, зачем? Моя жизнь прошла, а я не делала только слезы, только разочарование, только грусть. Зачем мне это было? Почему? Почему? За что я держалась? за что я держалась. Так, давайте, ладненько, давайте посмотрим для жезловых, стихии жезлов, что нам еще хотят сказать карты. Смотрите, девочки, хорошие очень карты. Восьмерка пентаклей и туз мечей. Новые идеи, новая новые мысли здоровые будут, но, новые будут новые знакомства, вы будете идти вперед, будут новые деньги, будет новая работа. Вас увидят, вас оценят, вы будете уже не мастер, потому что тройка пентаклей – это мастер, и вас увидели, а это вы как учитель, вы уже знаете, вы можете еще кого-то получить, и вам эта работа в кайф вы работаете и работаете. Это карта бесконечности, восьмерка. Вам в кайф эта работа. Вы от вот эти монетки, пентакли э, делаете, делаете, и вы не устаете. Вы еще хотите их делать. Вам, вам это вас оценят, вы знаете, вам заплатят за это, вас оценят люди – и у вас будет очень много идей, очень много планов. И, будет, и будут деньги, восьмерка пентаклей и это на долгосрочно. Это не одноразовое, это восьмерка бесконечность, Восемь, Если перевернуть восьмерку, это э, цифра бесконечности. До той поры, как, э, э, сколько вы схочете. Будете работать, будете получать, будете продвигаться, и будет вам, и дойдете до императора или императрицы. Работа, кто не имеет работы, девочки, 100% будет, и будет даже, у некоторых, может, с, будут хотеть открыть свой бизнес, свой бизнес, туз мечей, может, планируют, свой бизнес, императрица, что будет, э, будет шеф, будет э, владеть этим бизнесом, да, и будут, денежка будет, девочки, будет денежка не, ма, не маленькая, не маленькая. Так, давайте пентакливые, для стихии пентакливых, смотрите, девочки, четверка пентаклей и сила – там у нас было высший суд, что я говорила выше. Если кто-то недавно зашел, не слышал, перемотаете, услышите. Наконец-то вы полны сил дойти до того, чтобы вот сидеть на сундучку и радоваться жизни, сказать «да». Наконец-то я добилась уже стабильной ситуации. Я уже есть я у вас на это уже есть пол, полно энергии, полно сил, чтобы двигаться вперед. И четверка пентаклей – это стабильная карта. Вы пройдете, вы получите деньги, вы будете рады, и вы сядете и вздохнете на полные легкие и скажете, «Господи, спасибо Тебе!» спасибо, ты меня услышал. Да, я уже хорошо, стабильно стою на своих двух. Я благодарна за это Всевышним силам. Но, девочки, одно вам могу сказать. Да, будет эта радость, будет вам продвижение вот такое. Но, э, девчонки, э, не засиживайтесь не расслабляйтесь. Когда вы уже почувствуете, что вам легче, кто-то звонит, когда вы почувствуете, что вам уже легче, что вы вышли уже на какую-то более-менее хорошую планку, да, отдохните, можно отдохнуть, сделать передышку, порадоваться, но не засиживайтесь, потому что так будете уже и сидеть на этом месте – а вам нужно выходить на более высшие. Вам нужно дойти до десятки, до девятки, чтобы вы были, у вас было изобилие. Не, не вот такая ситуация стабильная, а на хлебушек есть, на... нет, вам нужна квартира своя, вам нужна машина своя, вам, вам, э, вам нужна одежка хорошая, вам нужно, чтобы вы раз в неделю, суббота-воскресенье пошли где-то в театр, вам нужно раз в год поехать в отпуск отдохнуть, почему бы и нет, Испания, Италия, где-то повидать свет не сидите, вот карта еще говорит, не засиживайся, потому чтоб ты не, э, чтоб тебя не затянуло в, это, в эту стабильность. Продвигайся дальше. Есть возможность возвыситься и быть очень-очень на счету у себя и у людей. Так, девчонки, давайте теперь посмотрим, посмотрим для э, знаков водных. Что у нас здесь? Шестерка пентаклей и семерка пентаклей. Вот, девочки, что нам теперь и карта башни открыла, что я и говорила э, выше. Не буду повторять, не буду забирать время. Вот и вышла карта «Семерка чаш». Много мыслей, много иллюзий – много планов. То, что я говорила, а может, ну да, может, этот год такой, ну я потерплю, э, э, я еще буду тянуть на плечах. Не надо. Много очень накрутки, много очень, но нет действий. Сде нужно действовать. Это хорошо, что у вас в голове мысли есть. Это очень хорошо. Надо себе ставить какие-то цели, но и добиваться их а не как бабочки летать, а этого, этого, а может, а, а может на, э, у меня вот хочу дом, хочу работу хорошую, хочу в отпуск поехать, хочу еще вот семь планов. Ну ладно, я не буду ничего начинать в этом э, уже году, я уже, я подумаю это эм, на следующий год. Нет, если, значит, ничего не планируете в этом году. Зачем? Не планируйте, если вы не хотите реализовать эти свои планы и свои цели, значит, вот так живите, э, э, плачьте, страдайте в депрессии. Вот карта говорит, не надо этого, не надо, не надо э, летать где-то в облаках. Спустись на землю, сделай порядок возле своего, окруж... своего окружения, в голове сделай порядок, то, что я говорила выше, сделай при, сначала, к примеру, девочки, уже испанским говорю, сделай э, порядок в своей голове. Что ты хочешь? Ты хочешь счастливой жизни, ты хочешь радости, или ты хочешь страдать и плакать? Так реши, а, я хочу плакать, значит, сидим на одном месте. Нет, я хочу радоваться жизни. Я хочу радости, я хочу веселья, я хочу где-то выйти, я хочу пару себе, я хочу проводить хорошо время, я хочу на Канары поехать. А, значит, все. Это я, что было у меня сзади, оно меня держит за попу, извините. Оно меня держит, оно меня не пускает. Значит, нужно что-то оставить, отрубить и двигаться, дать, дать, расчистить путь к новому чему-то расчистить путь к новому чему-то. Может в этом вам кто-то помочь. Если вы не можете справиться сами, помогите помощи в кого-то, кому вы искренне доверяете, что он не будет осуждать вас, а что вам поможет. Если нет у вас таких друзей искренних, что вы что вы ему откроете сердце, а он э, посмеется за спиной, тогда не надо. Тогда пойдите в церковь, девочки. Поставьте свечу. Поговорите с Всевышним. Поговорите с ангелами, архангелами. Попросите помощи, если вы не можете выйти вот с, вот с этого состояния. Вам нужна помощь. Это водные. Вы очень эмоциональны, вы очень зависли, зависли на старом. А этого не надо делать, девочки. Так, давайте посмотрим. Откроем двойку мечей для воздушных знаков. Что здесь? Ну, смотрите, то, то же самое, что я тоже говорила выше. Не сидите в двойственности. потому что есть огромные возможности. Двойка жезлов. Идите вперед. Возьмите себе, <coughs> возьмите себе какую-то цель. Даже пусть оно будут, будут у вас и две, и три какие-то цели, какие-то идеи. Но берите сначала за одну. Сделайте что-то одно, чтобы была другая цель у него уже в руке, и он думает, как над этой второй целью, как мне, какую стратегию мне подобрать, чтобы я двинулся с, с, вот с этого места для продолжения, для реализации своей цели. И огромные возможности есть. Это жезлы, девочки. Жезлы – это вперед, это энергия. У вас есть энергия, но вы боитесь. Вы боитесь на себя брать какие-то обязательства. Вы боитесь двинуться с мертвой точки. А вы думаете, а может, а, а я потрачу свои силы, свои нервы, а вдруг не получится? Не надо так думать. Всегда надо начинать. Не получится? Ну, тогда нужно как-то, значит, вы не так подобрали ход продвижения. Надо подумать, сесть и опять срывком идти. Может, надо подучиться чему-то, может, вы где-то что-то, какую-то оплошность сделали, но надо, надо э, быть уверенным. Сначала надо взять себя в руки и быть уверенным, уверенным в себе. И тогда будет все получаться. Я смогу. А что я? У меня что, головы нет, у меня что, ног нет, у меня рук нет? Конечно, я смогу. Девочки, ребенок рождается, он растет. Он упал раз, уже подрос. До 8 месяцев, до 9 он встал на ножки. Ну, упал. Упал ребенок, потому что у него еще нет селенок. Первый раз только встал на ножки. Упал. Так что, он уже больше на ноги не встанет, потому что он уже раз упал? Нет, он будет еще раз попу поднимать, еще раз попку будет поднимать, и он встанет на ножки и пойдет, и понемножку, понемножку, понемножку будет настоящим э, мужчиной или э, женщиной, и будет ходить, и будет работать. Вот, это то же самое. И вы смотрите, что вам светит в будущем. Вы добьетесь своей цели. Сам император вышел. Не бойтесь. У вас есть на это такой потенциал, что вы с пажика, с какой-то пешечки, что вы даже себе не думали, да ну, я что, так могу? Вот, девчоночки, вот такие у нас были раскладики. Так, здравствуйте, Э, сейчас спали, посмотрим. Ну, больше э, никому ничего не рассказывайте. Если у вас все хорошо с работой, все, ничего, все хорошо, все хорошо, вот так. Ничего никому не доверяйте. Все, ничего. Потому что, ну, есть такие люди и родственники, что завидуют, завидуют. Ничего не говорите никому. Я это вам уже говорила. Пали, Не надо вам этого, не надо, не говорите, не радуйтесь э, своим, э, что у вас, если вы выходите уже немножко сдвинулись, молодчинка, что вы взяли, что вы, может, я вам не мож, немножко помогла, может, э, может, я вам помогла в этом, что вас сдвинуло немножко, что вы более стали уверены в себе. Но одно вам говорю, говорю никому ничего не рассказывайте, что бы вас спрашивали, да, все хорошо, все, вот так. Ну что, куда рассказывать не надо вам. Не надо. Не надо никому, не, не доверяйте на данный момент, никому ничего не доверяйте. Держите все в себя. Каждый день, когда приходите домой, в своей комнате зажигайте свечу и сразу бегите в ванную. В ванную бегите, смывайте и говорите, Всевышние силы и стихия вода, очисти меня, пожалуйста, поставь защиту на мне. Очисти меня, пожалуйста, мне чужого не надо, оно не ко мне, мне не нужно чужого, мне не надо, пусть оно возвращается к, своим, э, к своему хозяину, пусть я ничего не принимаю, я не принимаю никакой негатив, мне чужого не надо. Вот так. И под водой 5 минут на, э, с головы до ног, пусть так душ вас очищает. И свечу в своей комнате свечу всегда. Так, сейчас подсмотрим. Пали, пали, пали. Хочет ей кто-то зла. Делает ли какой-то негатив? Пали. Кто-то мешает ее в жизни. Делает ли кто-то негатив? Пали. Мешает ли кто-то в ее жизни? Делает ли кто-то негатив на пали? Пали. Делает ли кто-то негатив напали? Скажите нам, пожалуйста, пали. Пали. Делает ли кто-то на негатив напали? Ну нет, я здесь не вижу. Нет, я, зависть есть, да. Зависть есть у вас, но э, нет, нет, вы, у вас есть защита. У вас есть защита уже от Всевышних сил. И я, я с вами говорила, я просила, и у вас есть защита. Вы почистились. Вы на этих раскладах, что смотрели, вы почистились, у вас есть защита. Нет, завистники есть, да. Завистники выпала одна карта мечевая. Завистники есть, не рады вашему сдвигу с мертвой точки, не рады. Но не бойтесь, делайте то, что я вам э, говорю. Всегда очищайтесь, всегда вот до, в своей пришли домой с работы, вы ж не знаете, или кто-то заходил в вашу комнату, нет. Все, купили себе, я вам и раньше это говорила, купили себе хорошенькую ароматную свечу, зажгли и свечу зажигаю, негатив сжигаю. Счастье, счастье э, счастья к себе призываю. Все, зажгли, пусть она, пока вы там пошли, и сразу идите по, по, по, под душ. Пошли под душ, тоже, что я вам уже говорила, смылись, мне чужого не надо, мне чужого, пусть оно идет к тому, кто мне шлет. Все, Так, если дальнейшая перспектива продолжать работу и вообще в какой сфере себе реализовать, что принесет душевную радость, уважение и материальное благополучие. Если на мне венец безбрачия. Так. Так, что новое эта работа, что новое принесет, что принесет, будет ли продвижение и что принесет работа чего ждать от этой работы, чего ждать от этой работы, что сейчас спали, чего ждать от работы, на которой сейчас спали. Ну, восьмерка пентаклей, продвижение. Продвижение будет, вас оценят. Ну, видите, как и было в королеве Пентакли. Я не знаю, какую вы королеву... Ой, говорю королева, господи. Стихия земли. Тоже то же самое выходило что все хорошо с работой, вы будете продвигаться, вас, вы будете нравиться на работе, и может быть даже, что и зарплату будут поднимать. Ну, я не говорю, что может быть, что до конца, ну, премию до конца года могут э, дать, а на следующий год даже могут и повысить зарплату. Да, а вам еще идет, и смотрите, и, э, и рыцарь чаш – вам идет еще Пали рыцарь чаш. У вас будет новость, да, будет хорошая новость, что вам вас или повысить, или что, если на работу, да, и будут денежка, будет денежка капать побольше. Вы, ваш портал, вам, вам открыло, открылось все, вот карта мира опять выпала, вы новая, вы новая, вам будут завидовать сейчас, никому ничего не говорите, вообще ничего не говорите, хорошая работа, плохая работа, ценят вас, не ценят, сколько вы получаете, никому это не нужно, это ваши личные, ваши личные. Да, к вам придет э, очень быстро новость, новость, вы будете очень рады, вы будете, ваше сердце будет рада. это связано и с работой, вам могут повысить или зарплату, или какую-то, может, премию дадут вам, может, на какое-то высшее место поставят, поставят. Ну и к вам тоже идет рыцарь кубков, рыцарь кубков, любимый человек, впоследствии, впоследствии может быть вашим мужем, может предложить руку и сердце, это не пажик, это рыцарь, он уже, он уже опытный в этом. Это уже опытный. Он не придет с вами поиграть. А для чего он придет? Что, что он даст в будущем? Что он даст в будущем? Но он будет вашим мужем. Он будет вашим мужем. Никакого венца я не вижу, вижу безбрачия. Лали, никакого венца, все хорошо. Так. Так, девчонки. Ладненько. Больше никого нет, никто не хочет задать вопросик. Тогда я заканчиваю, потому что кто-то там звонил ко мне, не знаю кто. Так, я благодарна вам, девочки, буду благодарна за ваши подписки, потому что нужно, чтобы канал развивался. Я бы, я бы делала расклады, э, прямые трансляции с телефона, но еще у меня, э, YouTube не подключил меня, э, только, по, э, только с э, ноутбука вот могу записывать прямую трансляцию, с телефона еще нет, потому что там нужно Эм, определенное количество подписчиков и э, часы просмотра. Вот, поэтому я буду вам очень благодарна, если вы за мой труд мне поможете достичь, чтобы мне подключили все функции, поэтому я не, не то, что я на, так вам э, Э, прошу, прошу подписки. Нет, это воля ваша, как хотите, конечно, но я стараюсь для вас, и неплохо бы было, что ваша благодарность – это не деньги, а ваши подписки ничего не стоят. Если кто-то хочет, девочки, личные э, расклады, если вам нужна моя помощь, я всегда рада, пишите мне на WhatsApp, если нужны чистки – тоже пишите на, на WhatsApp мне, договоримся. И, ну, это платное, конечно, это платное. Так, девчонки, всего вам хорошего, удачи во всем. Пусть действительно ноябрь вам принесет удачу, радость. И делайте порядок возле себя, девчонки. Делайте конец года, делайте, что не нужно ей, выбрасывайте, оставляйте, не несите в первый год. Не нужно. Так, до свидания, до новых встреч. Не знаю, я сегодня планировала еще на 4 королевы, я даже не знаю, что делать. Или мне делать запись, или выходить в прямой эфир. Э, потому что очень обидно, если я вот как вчера полтора часа про э, говорила, а вот а вот не получилось записать. Да, добрый день, Светлана. Добрый день, девочки, добрый день. Не знаю, попробую, попробую. Девочки, одно ваш, вас прошу, я выйду прямой эфир, Э, на четыре королевы после обеда, э, но как вы, вы общаетесь в, вы общаетесь в чате или между собой, собой что-то пишите, чтоб я, потому что у меня идет трансляция. У меня она не прерывается, она у меня идет. Но видите, а, а, та, а там прервалась. У меня пишет вон